Hola, muy buenas. En este vídeo voy a enseñar cómo tengo montado uno de los módulos que imparto en mi instituto. Soy profesor de FP, pertenezco a la familia de Sanidad y doy clase en el ciclo superior de IMAGE para diagnóstico y medicina nuclear. Por tanto, mi exposición la voy a centrar en uno de los módulos que pertenecen al ciclo y que es Anatomía por la IMAGE. ¿Qué tipo de alumnado tengo? Pues es diverso, porque un gran porcentaje accede a través de bachillerato otro porcentaje de alumno va a acceder a través de ciclo medio y un pequeño porcentaje accede a través de la prueba de acceso. Como veis, académicamente son muy distintos. En mis clases intento dejar de lado siempre el modelo de enseñanza habitual o lo que algunos llaman tradicional y recurro a lo que es la clase invertida, aplicando la taxonomía de Bloom. ¿Cómo hago todo esto? Pues a través de una serie de herramientas digitales. Además, soy afortunado porque mis alumnos en el propio aula tienen todos ordenador y conexión a Internet. La aplicación que me permite llevar esta aventura adelante es Moodle. Es mi instrumento de trabajo, el cuaderno sobre el que trabajo con mis alumnos. Con Moodle los alumnos acceden a los contenidos. Con Moodle realizan y entregan las actividades con Moodle se comunican conmigo, ya sea a través del foro o por mensajes personales. Además, Moodle me permite interaccionar con ellos. Cuando digo interaccionar, quiero decir que puedo gamificar. ¿Cómo? Moodle presenta una serie de plugins para ello. Por ejemplo, está Level Up. Los alumnos van acumulando puntos de experiencia que les permite ir pasando de nivel hasta alcanzar un nivel máximo. Otro ejemplo es Stash. Creo elementos virtuales como monedas, baúles, relojes para recompensar los logros de mis alumnos. Voy a explicaros un poco cómo trabajo el, modelo invertido. Concretamente, eh, la base de la pirámide, que se corresponde con memorizar y comprender. Mis alumnos adquieren parte de los contenidos de clase en casa a través de una serie de vídeos que subo a una plataforma llamada edupacel. Edupacel me permite enriquecer estos vídeos con preguntas, audios o explicaciones. Por ejemplo, esta unidad, en esta unidad han visto 37 vídeos y han respondido a las cuestiones asociadas a estos vídeos. Esta etapa de la taxonomía de Bloom la veremos como una actividad que deben realizar, ya que Edupazel me permite exportar información, como puede ser si han visto el vídeo en la fecha que yo marco, si han respondido correctamente, ¿vale? Y esa información luego la voy a transformar en una nota. A mayores tengo preparado una serie de presentaciones sobre los contenidos trabajados en los vídeos. Estas presentaciones las realizo eh, a través de Prezi. Así, una vez visto los vídeos, los contenidos los vemos en clase y sirven para afianzar y profundizar en la materia. Bueno, pues dejando la base de la pirámide y eh, escalando la taxonomía de Bloom, comentaros que utilizo herramientas como Socrative o Kahoot. Eh, permite trabajar eh, de manera colaborativa o individual en el aula, eh, creando actividades que favorecen el desarrollo de habilidades complejas. Identificamos errores y corregimos para aprender de ellos. Lo mismo me va a suceder con, con Kahoot. Esto en cuanto al modelo invertido y aplicando la taxonomía de Bloom. Paso ahora a enseñaros cómo llevo yo adelante la gamificación. A la hora de gamificar recurro, pues, eh, por un lado, a la acumulación de puntos, que ayuda a subir nota. También recurro al escalado de niveles, el cual les va a permitir pues, eh, obtener tarjetas, realizar determinadas actividades. También voy a recurrir a la obtención de insignias, que les suele ayudar siempre a subir mm, pues, la nota y eh, pues a regalos virtuales, eh, como pueden ser monedas, baúles, relojes, tarjetas. Para meterlos en el juego, pues he creado un mapa de curso, como veis ahí que he incrustado en el, aula virtual. Eh, no deja de ser un callejero sui generis de la ciudad de Vigo, donde cada unidad didáctica se corresponde con un centro de salud de la ciudad. estos centros de salud van a estar unidos por un camino, con pictogramas, eh, que utilizamos para señalizar las zonas con riesgo de radiación. Si pinchan en un centro de salud tendrán acceso al contenido de la unidad didáctica. Eh, en cuanto a la acumulación de puntos, a medida que vamos realizando actividades con Kahoot, van a ir acumulando puntos los alumnos. Eh, si os fijáis, están aquí. Ellos tienen acceso en todo momento a la información. A final de curso, eh, los puntos que acumulan los van a cambiar por décimas que se sumarán a su nota final. Lo máximo que permito cambiar son 0,5 puntos, que se corresponden con 60.000 XP. En cuanto a las insignias, todas las unidades didácticas tienen asociadas una insignia. Esta insignia se gana al realizar las actividades que yo les llamo eh, misiones, eh, pues todas las actividades propuestas en cada unidad didáctica. Como son siete unidades didácticas, los alumnos deben de conseguir siete insignias. Si las consiguen, sumarán 0,5 décimas a su nota final de curso. Me queda por enseñaros los regalos virtuales. Para ello empleo el plugin Stash, que me permite crear distintas recompensas, ¿vale? Como os he dicho, que son monedas, baúles, tarjetas, que ganarán los alumnos por realizar las actividades que propongo. Os voy a enseñar aquí esto como lo tengo montado. Para ello abro un perfil de alumno. ¿Vale? Dentro de Moodle. El alumno tiene su mochila con las recompensas ganadas. A medida que va trabajando irá consiguiendo más recompensas, como pueden ser monedas. He creado también un mercadillo para que pueda realizar las compras que más le interese. El objetivo es que eh, compre pues, las tarjetas de desafío para que las pueda utilizar en el, en el examen. También pueden comprar el baúl del tesoro para acceder a un recurso particular. Por último, indicaros que con estos plugins, Stash y Level Up, puedo restringir el acceso del alumnado a determinados recursos o actividades. Así, por ejemplo, tengo restringido el acceso a un PDF llamado Repaso Anatomía Radiológica, en el cual pues, eh, los alumnos acceden a las imágenes que hemos trabajado durante todo el trimestre. Las condiciones que he marcado son, por un lado, que estén en posesión del baúl y, por otro lado, que hayan alcanzado el nivel 3. Eh, si os fijáis, pues bueno, eh, este alumno está en nivel 1 Minion, con lo cual no puede acceder. Pues nada más, hasta aquí este vídeo donde os he mostrado cómo trabajo en clase.